thank you шарм Эль-Шейхе расположено два крупных храма, мечеть Эль-Мустафа и Копская православная церковь, о которой идет речь. Она была сооружена в 2010 году и не уступает по своим размерам крупнейшей мечети Эль-Мустафа. Копская православная церковь – традиционная христианская церковь Египта. По преданию, она была основана апостолом Марком. Копская церковь относится к группе дохалкидонских, миофизитских, древневосточных православных церквей, в отличие от греческой Александрийской православной церкви, которая относится к группе православных церквей византийской традиции. Ежедневно церковь посещает довольно большое количество людей, как прихожан, так и туристов, основная масса которых русские, белорусы и украинцы. Служители церкви совсем не похожи на привычным нам святых отцов в рясах и с бородами, так же как не похожи и молитвенники на те, которые можно встретить у нас в православных церквях. Все пространства здесь уставлены скамьями с приготовленными для прихожан церковными книгами. Библия написана на арабском языке и читается справа налево. Религиозный разговорник с английского на арабский. Особенно сильно впечатляют фрески и стеклянные витражи. Кстати, все эти фрески нанесли всего два человека и всего за один год. Вообще, интересно, что христианство в Египте распространилось очень давно и этому способствовало в первую очередь его соседство со Святой Землей. Мало того, в Египте в младенчестве побывал Иисус Христос. Именно на берегах Нила почти четыре года прятался маленький Иисус вместе с Девой Марией и ее мужем Иосифом от преследований царя Ирода. И сегодня место, где останавливалось святое семейство, является предметом паломничества христиан со всего мира. you Мечеть Эль-Мустафа была построена в 2006 году, расположена вдали от гостиниц в северной части Шарм-эль-Шейха, в районе Дельта-Шарм. Здание мечети имеет квадратную форму, большой купол и два минарета, высотой 26 метров. Вокруг здания находится большой двор с колодцем, у которого можно сделать омовение. В восточной части мечети находится здание поменьше, куда приходят молиться женщины. إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله